Boas. Xa hai uns días que se publicou o Leap 15.3, polo que é un bon momento para facer un pequeno vídeo de como vai este sistema operativo. Neste vídeo abordaremos a instalación básica do sistema. Eh, a idea é noutro vídeo facer a demostración de como se faría unha actualización de OpenSUSE LEAP 15.2, aunque realmente bastante sinxela. Pero, para comezar, vamos a facer esta instalación. Comezamos pois simplemente lanzando o instalador nun equipo, pois eh, en función do equipo, das circunstancias, pois eh, arranca de a veces basta con enchufar USB esa arrancaría, a veces hai que usar o, o menú de arranque do, da BIOS, o caso é arrancar este dispositivo. Normalmente, en caso de dúbida, podemos consultar a documentación tanto de OpenSUSE como do fabricante de, do equipo donde estemos a instalar o sistema. Imos a, por exemplo, se a placa base é eh, dunha marca, pode ser que haya que presionar F9 para ver o, o menú, F8, F1, depende. Vale, vamos alá, sin máis preámbulo, e lanzamos o instalador. Ata aquí, nada distinto a, ao que acostuma ser habitual en OpenSUSE LEAP, e é que neste caso non se centraron precisamente en facer cambios, Normalmente en OpenSUSE LEAP tradicionalmente, eh, antes de ser LEAP, entre versión e versión, sempre había algún cambio, algunha cousiña, algunha cousa que se actualizaba. Aquí o que máis se centraron é en cambiar o sistema de repositorios para poder compartir os paquetes con, con SUSE Linux Enterprise. Lanzamos a instalación, os habituais mensaxes de instalación, Naturalmente, esta proba está feita nun, nunha máquina virtual e nas máquinas virtuais é moi raro que, que haya problemas. De todas formas, para si a, o noso obxectivo é usala nunha máquina virtual, podemos considerar outras distribucións de OpenSUSE LEAP, outras formas de distribución que ten, máis adecuadas para o entorno de, das máquinas virtuais, inda que unhas probas que fixen sigo preferindo facer eu a instalación a man esa xa, xa quitarei esa xa porei que necesito. A partir de aí, o de sempre, cada un, cada usuario terá as súas necesidades. Pero bueno, eu a última vez que instalei unha versión desas acabei instalándolle tantas cousas que ao final... Bueno, aquí temos o instalador tradicional de Just, co seu menú, donde vamos a ir viendo esas opcións de forma secuencial. Primeiro se configura, está de versiones, versións, unha das primeiras cousas que falla é intentar configurar unha rede, se o consigue, pois nos ofrecerá usar os repositorios para instalar paquetes. Nas primeiras fases do, da instalación, da, digamos, da publicación, non acostuma ser moi interesante, salvo que queiras algunha cousa específica. Un escritorio distinto, un programa concreto. Normalmente a instalación eh, nos primeiros días non vai ter demasiadas actualizacións como para que che valga moito a pena que os, que os actualice. Una novedad que agora a instalación de, de OpenSUSE añade un par de, de, repositorios que son o de actualización de SUSE Linux Enterprise e o de Backports. Así, donde antes, cando remataba a instalación, teníamos tres repositorios activos, eh, perdón, catro repositorios activos, o repositorio de principal o de Open Source OSS, o de non open source, non OSS, e os respectivos de actualización, pois agora terás alo menos dous máis, que son eses repositorios de actualización. Entendo, non o consultei, que o de backports se supón que é para as actualizacións de OpenSUSE que non van na distribución porque non non van no, na distribución de SUSE Linux Enterprise pero que co tempo eh, ese repositorio pues igual é un pouco redundante co de co de, co de actualizacións de OSS pero ahora en 15.3 está así aquí volvemos ao mismo colleron a costumbre de por plasma en primeiro lugar pero non seleccionalo para que sea o usuario o responsable de decidir cal é o escritorio que quere usar. Ofrécese tres. Podría, eh, podríamos mm, ir ao instalador de software e seleccionar algún máis, pero as opcións por defecto que nos ofrece o instalador son estas tres. Generic Desktop, simplemente un sistema gráfico que funciona. Servidor sería sin sistema gráfico E isto é un novo invento que fixeron para poder facer actualizacións con BTRFS de forma que os eh, sean que as, as actualizacións non afecten o sistema. As, digamos como se as instalas esa parte. Non nos vamos a entreter máis. Vamos a seleccionar Plasma. Esta é unha das diferencias con con sus Linux Enterprise, donde ahí nos seleccionaría el tipo de producto que queremos eh, instalar. Si o de servidores, o de escritorio, o de gestores, o de no sé qué, tenía un montón de Ls. Vale, este es un sistema que existía, entonces me había una partición, me, ofrece eliminarla, montar la partición swap que, esa existe, e, crear la partición, pues básicamente la misma que existía, non ten moito máis. Se o disco está en blanco, pois non propón eliminar nada porque non existe, obviamente. Simplemente diría, pois va, vou che crear estas dúas particións. A partir de aí, aquí sempre boa idea que isto este fixado a UTC, non porque sea necesario. Aquí comprobamos que está a sincronización de NTP. Isto era tradicionalmente moi útil cando compartías o sistema con Windows. Tiñas Windows por un lado e Linux por outro, entonces e dicías que o, hard, que o reloxo de hardware sempre estuvera UTC para que os sistemas operativos non, non liaran agora e non a cambiasen uns a outros. Aquí pomos un usuario, calqueiramos, con unha contrasena, con contrasinal de verdade, eu vou por un desoguete porque Este sistema solo voy a usar para esto. Nunca, fui muy fan de tener la misma contrasignal para usuario que para administrador. Inicio de sesión automático, pues es algo que eh, muy útil si eres el único que usa equipo. Pero si no lo no usas, deberías considerar ter una clave. Si queremos usar dat, eh, o usuario que xa existía, aquí podría facelo porque teño este mesmo usuario no sistema que, que estou sobreescribindo, ou se non queremos ningún usuario. Aquí pues, pois, nos ofrece o, o resumen da instalación que vai a facer, por si queremos cambiar algo. Podríamos entrar no sistema de software para instalar un escritorio, para instalar unha aplicación que total vamos a usar ou que poderíamos facer moitas cousas realmente que, o que sería a instalación moitas cousas as poderíamos facer aquí outras non porque o seu sería añadir o repositorio de Pacman tipicamente para ter os, eh, os códex multimedia pero por exemplo algunhas utilidades que, que ao final acabas instalando si que as poderías instalar aquí bueno, vamos a verlo aquí rapidamente aquí temos a selección de patróns e aquí nos iríamos ao instalador tradicional. Aquí podemos buscar un, un paquete. ¿Ves? Podemos eh, meter eso, por ejemplo. Aceptar. Continuar. Volve a hacer o resumen. Esa estaría. E ahora simplemente instalar, esperar un anaco. Podería instalar un escritorio básico ou un escritorio XFCE para que instale menos paquetes e así ofrecer a insta toda a instalación no vídeo porque a instalación completa son un mogollón de paquetes e eh, tamén estar aquí esperando pois é eh, un é un pouco aburrido, pero bueno, mentras vamos mencionando cousiñas, por exemplo, aquí vemos como efectivamente utiliza os repositorios de, de actualización. Esta quizáis sexa a segunda cousa máis interesante deste proceso de fusión entre OpenSUSE LEAP e SUSE Linux Enterprise. En teoría, estas actualizacións son as mesmas que as que utiliza a propia SUSE Linux Enterprise entonces antes proporcionaban o parche á comunidade, a comunidade o compilaba e o puña a disposición dos usuarios, e agora seguramente esta parte a fagan eles, que obviamente non afectará a todo o software que é bastante, que non forma parte de sus Linux Enterprise, pero eh, digamos que un... acelerar un pouco ese proceso, aunque sea pasar de dous días a un día, o que tarda un parche en estar disponible, pode ser moi moi atractivo para o usuario. De feito, vemos que hai 150 paquetes A desde, os, desde, desde o día 2 de suño. Poucas máis observacións, hai algúns paquetes que se seleccionaron, posiblemente ao instalar o, o drive este, que se van a instalar desde repositorio e non desde medio de instalación, porque se supón que non están ali. Unha actualización de Vapors e unha de actualización de OSS. A segunda cousa que pode ser moi atractiva da, deste proceso, de, a primeira, a segunda é este asunto das actualizacións, pero que ten o alcance que ten. Ao final é reducir un pouco o tempo, e ter o soporte un pouco máis parecido ao que ten SUSE. Pero o máis atractivo, na miña opinión, é que sea moi sinxelo instalar un sistema e mantelo durante varios anos. A dicir, eu vendo un equipo, non me dedico a iso, pero me poden pedir un equipo un cliente, ou poden necesitalo para a súa instalación, para a súa rede, entonces lle coloco un equipo, e eh, se non lle quero por sus Linux Enterprise ou ben re, REL, Red Hat Linux Enterprise, e quero por algo con licencia gratuita porque é unha pequena empresa ou que está medrando ou porque un equipo que non ten demasiada transcendencia realmente eh, me atopo con que o usuario teño que dicerlle que seguramente en 6 meses, en 10 meses, en 12 meses teña que actualizar o sistema facendo unha actualización, digamos, non complexa, pero sí que pode cambias o kernel, cambias un montón de cousas que poden afectar o sistema. Para os que o sabemos, estamos acostumados, levamos anos facendo, non ten ningunha novidade, pero para un usuario que non teña certo coñecemento pode ser algo que de alguma maneira asuste un pouco. Para que quero iso? Se podía ter o meu Windows, eh? bueno, Windows remata cada 2 por 3 os períodos de, actual de soporte, pero bueno, cada un. Entonces, a idea é se temos máis anos co mesmo sistema, iso lle dará máis tempo ao usuario a familiarizarse co sistema e despois, nun momento dado, se necesita que alguén yo actualice, tamén lle será un pequeno coste, ¿no? pois chama un técnico, a min ou a outro, e cobra 20, 30 euros, os que sean, 40, e yo pon o día. E isto sería moi sinxelo. Sin embargo, se ten que facer iso cada ano, pois xa o ve de outra maneira. Xa, entón, xa te pregunta a ver, exactamente cal é a ventaxa disto con ter Windows ou, ou Mac. E ti lle podes contar todo do software libre, todo o que queiras, pero o usuario esa parte non sole recibila tan fácil, é dicir, se o ve en igualdade de condición, sí, pero se cree que vai ter un coste, un, so, un coste para el, é moi difícil convencelo. Ao fin ao cabo, que ven na tele, nas películas, e eh, nos programas de televisión, en Twitter, en todos lados, son o maravilloso que é Windows ou o maravilloso que é Mac pode ver na tele un anuncio de Apple apelando á privacidade do usuario porque ten unha opción para evitar que lle rastreen a, a navegación e fan ese anuncio e nadie se ri dices, moi ben, claro que non te espían os demais, te espían eles e saben, saben den eles o demais, pero bueno cada un, cada un coa súa idea pero por iso pode ser moi moi interesante Vamos a dejar aquí a instalación por ahora. Y después continuamos. Bueno, sigue a instalación. Ahí. ahora di que falta un algo máis de un minuto e medio para rematar, inda que iso se refire á parte de descarga de paquetes. Despois virá a configuración do, do propio sistema, algo que agora faise dun tirón. Antes requería un reinicio anterior, a parte que vai levar máis tempo é a configuración do, arre, do arrinque en si sí mesmo. Hasta aquí só se instala o cargador. Pero isto é habitual de de calquer distribución Linux, incluso e de OpenSUSE en particular. A instalación, como vemos, non ten demasiado demasiado cambio. Outras veces incluso hai máis cambios na, na estética, incluso. Ou, por exemplo, o momento no que decidiron configurar a rede en primeiro lugar. Pero eh, en este, xa digo que neste, nesta versión non hai moito moito cambio real. O cambio é máis eh, filosófico, se queremos dicirlo así, por un lado e organizativo polo outro. Ao fin e ao cabo, ora os recursos, os repositorios en si sí mesmos tenos, tenos use, antes tiños a comunidade, e teñen que de alguma maneira pois eh, coordinar o seu traballo para que non se faga todo redundante, teñen que ver como como se proporcionan as actualizacións de un a outro, se a comunidade de OpenSUSE fai unha actualización, se SLES acepta esa, esa actualización directamente ou se sigue algún procedimento e todo ese tipo de, de decisións que non deixan de ser iso, organizativas, como se fan as cousas. Quedan 22 paquetes, 20... E agora empezará tiempos de instalación. Simplemente aproveitamos a duración do vídeo tamén para comentar así algunha algunha cousiña, pero bueno, que non hai moito que non hai prácticamente cambios. Agora tomase ese momento para finalizar a instalación de paquetes e pasar á fase de, de, de configuración. por suposto, esta instalación é unha das que máis me gustaron nunca de calquer sistema operativo. É certo que algunhas cousas poderían facerse mellor, de distinta maneira, pero en xeral é unha instalación moi limpa, con bastante poucas preguntas, quizáis ofrecer tanta tanta pantalla faga que pareza que hai máis do que do que é, se vos fixades, o único que introducín foi o o usuario e mm, un paquete e o paquete porque eu quisen e se podería facelo na, na instalación tranquilamente así que a instalación é moi moi sinxela decir, o primeiro que fai é configurar a rede porque así tamén se permite acceder aos repositorios de, de actualización por suposto, nos necesitas para instalar o sistema, a actualización algo que podes facer despois, eh, lanzas sudo ziperop e o deixas aí a actualizarse, así que non require gran cousa despois incluso hai algúns paquetes pues, algúns paquetes multimedia por exemplo que os vas a instalar desde Pacman entonces non ten moito sentido instalalos, preocuparse de, da súa actualización pero bueno sí que é útil, sobre todo cando xa leva, se isto o fago dentro de 3 ou 4 meses, pois sí que é útil que me metas a todo, toda, toda a actualización xunta e que e deixalo listo xa unha vez que acabe a instalación. Esta é a parte que falaba da, da post-instalación, da configuración. De alguma maneira, pois vai configurando cada servicio primeiro creou os ficheiros creando a estrutura de directorios correcta, despois configura todos os servicios, agora está co cargador de arrinque, todos son cousas que se poden todo casi todos son cousas que se poden configurar durante a instalación en particular o arranque podemos dicirlle que incluso instalar o sistema sin un cargador de arranque, se é un, si é un equipo que ten varios sistemas operativos, ou en todo caso en que partición se debe instalar para nos machacar o arranque de outro. E agora reiniciar. Este feito de reiniciar a instalación foi motivo de pelesa e tempo, e de feito pensouse durante moito tempo non requería reiniciar. E, cal é a importancia disto? Bueno, pois é relativa. Reiniciar un sistema é máis fácil que mm, arrancar o sistema instalado. Hai unha utilidade que permite cargar o kernel con novos servicios, É o tipo de cousas que nos gustan os usuarios para evitar reiniciar precisamente, sobre todo se facemos algún cambio despois, instalar algún driver do, do núcleo ou cousas así. Nos gusta non ter que reiniciar, pero os que manteñen o sistema pois non lles gusta ter que dar soporte a iso porque sempre hai a eventualidade de que falle. E se falla, os usuarios nos acordamos deles e das súas familias durante moito tempo e Entonces eles reaccionan non querendo saber nada. Ben, en teoría, OpenSUSE e SUSE comparten un sistema de, de parches de forma que poden parchear o kernel en, en quente. Pero está por ver se si van a, a por iso como comportamento por defecto en, en OpenSUSE ou non ou se é unha configuración que tens que facer ti especificamente. Esta é quizáis a maior diferencia entre o OpenSUSE Leap 15.3 e 15.2. Aquí temos unha pantalla de benvida, se queremos chamarlle así, a versión que temos instalada, a arquitectura, aquí pon KDE, penso que debería por máis ben plasma. Un saludo, que si queremos que se vexa no seguinte arranque, eh, nos levaría un pouco a documentación, a obter software, si quere, necesitamos software, de documentación e ver como funciona o sistema en xeral, soporte. Pechámolo, eu son usuario eh, desde hai moito tempo, non ya topo moito interés, e onde están eses, eses recursos na rede, en OpenSUSE, non hai, non hai problema para un usuario novo, pois podría valer a pena botarlle un vistazo e interesarse un pouco por o, por o sistema que acaba de instalar, porque canto máis coñeza del, máis fácil é familiarizarse con el. Por suposto, unha vez instalado, A seguinte fase é a posinstalación. Aquí vemos que non é moi diferente do que esperábamos. Se si vimos a calquera OpenSUSE 15.2, pois pues isto é prácticamente igual. Entonces, unha das cousas que habría que facer agora é eh, simplemente pois, engadir repositorios. Podemos ver cal nos ofrece da comunidade. Por exemplo, podemos instalar este e este. Se si temos NVIDIA, podríamos instalar este para ter os drivers da tarxeta gráfica. Estes son os típicos repositorios que todo usuario quere para ter un bo soporte multimedia para ter todos os códecs. Este basicamente é o repositorio do, para usar DVD vídeo. Eu sempre instalo e non teño ni un só do DVD vídeo. Tuve en tempos algún, algún copiado, pero ahora mismo non teño ningún. Eu instalo por se si algún día o necesito, cousa que rara vez necesito. Son estas cousas que se fan un pouco por costume. Aquí podemos cambiar directamente a todos os paquetes ao repositorio de Pacman, todo o que temos instalado. Poderíamos ver se hai algo máis que queremos instalar, pero en principio a maior parte das cousas que necesitamos serían esas. É moi útil instalar o paquete que hai por aí den OpenSUSE Guide sobre os para que instala os códecs para non ter que andar aquí a buscar cales poden cales nos poden faltar. Entonces vamos a deixar vamos a instalar todo isto. En principio ter VLC tamén nos garante ter WC sí que puede usar calesqueira. ahí vemos cómo se instalan. En mentres pues vamos aquí, lanzamos un navegador nos ofrece integración de plasma. Pinchamos en agregar, añadir. Eh, sí, que entendín o que, o que fai. Aquí decimos ya OpenSUSE, OpenSUSE eh, Codex. vamos a ver si tenemos aquí un enlace correcto. Primero finalizamos esto y ahora vamos a ver si esto tiene información para 15.3. Vamos a deseleccionar aquí, porque los repositorios los tenemos añadidos. veces o instalar así si, si o repositorio é un, é un espello pode ser que che añada e acabas tendo dous que son realmente o mismo así que a miña recomendación acostuma ser non engadir o repositorio salva, salvo que saibas que é o único repositorio que contén ese paquete por exemplo, se instalas os driver, eh, se instalas o software de de autofirma, por exemplo, seguramente que irás ao repositorio do, do responsable. Con iso estaría. E ahora simplemente vamos aquí a repositorios para ver que esté todo, todo en orden. Aí temos os nosos repositorios. Pum, pum, pum, pum. 3, 6, 8 repositorios. En teoría isto non debería ter nada para instalar porque acabamos de de usar de instalar usando repositorios, esa nos debería haber instalado as últimas actualizacións. eh, como vemos no nos ofrece nada. Eh, para acabar, a ver si hay alguna cosa recomendada que o instalador se saltó por algún motivo, cal no es probable pero como engadín os repositorios, eh, os repositorios, perdón, os códex multimedia, pois posiblemente hubiera quedado algunha cousa aí a mellor sin instalar. E isto é todo. Este sistema xa estaría instalado, faltaría instalar se si queremos soporte para Nextcloud eh, ou, o de Drive instalei, non? Por, por certo ou calquere servicio que non instala o sistema, pois posiblemente eh, teñamos que instalalo ou configuralo, pero que a instalación habitual que simplemente instalas o, o, o sistema operativo en sí e como moito, por exemplo, nunha empresa nin iso, os códex multimedia, pois sería simplemente isto. Así que, ata a próxima.